amulamusizza nnyo banjabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaava ne banaava kansubiri nti muli bulungi mugye baleko gye mutuusaako engalo buli omu gyasinzidde okuwuliriza amannya mugabanyi nzalumbye fred ekekenko ali mm -hmm. kansubire nti muli bulungi abakatuuka mwenna mbalamusizza buli atuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde twasazawo tuyite ku mukutu guno ogwokubi olw'ensonga nti guli omukutu gwandibadde gufunamu obuzibuzibu ngeri mukimanyi nti babadde bagezaako nnyo gukwatamu nensalawo at least nkozese guno omukutu omupya tusobole okubanga tulabagana bulungi nnyo kansubire nti muli bulungi tubulaganya ebbanga libadde ddene olw'ebizibu ebyagaana wannyina okweggala yensonga lwaki mbadde mbabuzeeko mwenna ebizibu byebyagawo mwabimanya ebyantuukako era ne mulwana obwezingira okulaba nti nkola ki nfuna eddembe lyange so nno yebigere bino era kyekindeese zijje tuwayeemu tukwaze emboozi nga mukama embeezi wange mugenda kunyumirwa shuyaleero yakawungezi ka leero kyemwina okukola kiri kimu buli omu ategeeze omuntu we nti omukulu atumbudde kyekyo kyokka era kansooka endowooza baweemu eddakiika emu bbiri ssatu buli omu nga bwe yeteekateeka then tulabe ki ekiddako bannayuganda mwena bulimu kyasinzira okuwulira mu kitundu kyonna ekyensi ng'oyagala enkyukakyuka oyagala emirembe mu uganda nkulamusizza gyebaleko gy'otuusaako engalo nga bulijjo ntera kulamusa ku bannayuganda bulimu gyasinzira okuwuliriza abawangali omugwanga eri america mu kitundu kyonna ekya america gyoli abali e canada abali e brazil nezijja ku lukalu lwa bulaaya abawangali lukalu lwa bulaaya mwena mbalamusiza mu ggwanga erya bungereza ku lukalu lwa africa ku lukalu lwa asia ku lwa middle east newaka mu uganda wepone mu east africa mbalamusiza nnyo sijja kulanda gange eyajja okusaba eryato ne balimutwalako ngazze mu mboozi njagala kutangirawo mangu nnyo naye mu ntandikwa ey'olwaleero njagala kutandika bwenti kitalo nnyo kitalo nnyo ddala mwenna baviiriddwako abantu bwabwe mu njega yonna ezeegwa mu uganda naye kyakusooka kya byonna njala sooka kugamba nti gusinze ayi ssaabasajja kabaka ekyokusalira kwa namasole margaret nagawa siwoza yaseredde ennaku bbiri mabega mukama amuwumuze mirembe kubanga ffenna lyekkubo gyetulina okulaga enjawulo yabudde saabasajja gusinze naye nabasole mukama akuwumuze mirembe byonna ebyakusobako mukama bikusonyiwe ateekewo minzaani wakati w'ebirungi byolesenga okoledde eggwanga ne buganda n'okulera saabasajja kabaka omutuusa waali namasole nakabutuzi eyamutuza oyamuleka n'olyoka okwasaganya sabasajja okumutuusa womulese mukama akuumuza mirembe mu kkowere erimu era nga lyakusaasira mu bbanga lye mbadde nga ndi emabega ebitayimbwa emikono egitawomera muwemba oba ntungo njala kusooka okutwala okusaasira kwange eri ekkanisa y'abasodokisi bonna ewangaala ne ramula mu nsi yonna naye nonsinzidde mu uganda olw'okuviirwako kitaffe mu katonda yonalwanga kitalo nyo kitalo nyo ddala bafamire omugezi yo na Rwanda Rwanga mukama bagumye olw'ensonga nti naffe era kye kiseera nti enjawulo yabudde nti atuwa obulamu atera yabutwala naye ogenza otya mukama akuumuza mirembe bishop yola rwanga eyakola eh, kyonna ekikyamu okutuusa wooli sawa zino naye ajja kuba akugoberera nja kutwala okusaasira kwange era eri abenyumba yomugenzi eyali omumyuka wa poliisi omugenzi paul lakech kitalo nyo ddala olwokuviirwako omwana enzala ya uganda abadde awereza eggwanga newankubale nti awadde abawereza gavumenti yabamusibira mu bbwa kitalo nyo kitalo nyo ddala mukama muwumuze mirembe era n'abenjuye mukama bagumye n'abantu mu northern uganda mwenna mukama bagumye olwokuviirwako mutabani wamwe omwana wamwe then enkola yeemu olwokuba nti zisisosola oba oli mu gavumenti kasitoba ngaosigala muna uganda njala tutwala kusaosera kwange eri abenju yomugenzi jeno pecos koteesa kitalo nyo kitalo nyo ddala okuviirwako taata wamwe muganda wamwe era naye yatufaako nga nkyali mu kkomera naye nga mujjukira bulungi nnyo tenali namugambako nti bayinza okuba bamwetaaga babasinga okuba nga beetaaga obulamu bwe era ne babutwala kitalo nyo kitalo nnyo ddala so naawo era njagala okutuusa okusaasira kwangire bannayuganda bonna abafiiriddwako abantu baabwe wepo ne baganda baffe mwonna abali mu makomera abali mu kubonaabona buli omu gyali mukama abenga akukingiriza osobole okuyita ngaoyita mu mbeera eyoyonna awo nno bwe mmala okunyonolwamu n'abantu bonna wepo n'okusasira ssaabasajja kabaka olw'okuviirwako maama eryekkowe n'eryowummuza ngenze mu kkowe eryokubiri njala tuwala mkisa guno okuwa za banda Uganda mwenna buli muje muwanga na musio nanga saude mo gwani gwani nti mwebali nyomo bali ledala olobuvu na anyiziwa nobuvu mwe mwalaga nga kwati dua nga nombi dua nechwalibwa abatamanya ngamba jibantu walokunti leko kumalimizi satu wedu njalo kubaza emirimu gye mwakola ejja tusoboze ejja soboze okubanti nakati wano wendi ndi wulu abuyinza kwa katonda na mwe Uganda buli omu eyakola kyeyakola okusinzira mu nsi wali bebaziza abekalakaasa okwetolola ensi yona sigenda kumenya linnya lya muntu oba lya gundi wabula buli eyali group leader nammwe mwenna batwala obudde okwekalakaasa bannaye mukama wonnawe mwajja abaddizeemu balinye bwebalire eddala buli nsi we mwali bwe nva mu kkowa eryo nja kwebaza bannayuganda mwenna abakwata mu ndyanga ne musolooza obuuma obwasobola okukola emirimu gye bwakola mwebalinnyo mwebalire eddala era mbategeeza nti ekyo kye mwakola kyali kikola kya buzira nnyo nzaani gwe mwassaamu obwesiga okuba nti munwalira eddembe lyange ne mukwata mu nsawo ne muggyamu obuuma obwo olw'okuba nti ebyokwogera nna bingi ate nga mwandyetaaze okumanya biki ebiddako njagala kusaba mbategeeze nti olunaku olunaddako nja kubategeeza obuuma bwe nnafuna era nja kusaba bekikwatako abaakuŋŋaanya obuuma bonna musobole okuba nga mutegeeza bannayuganda be mwakuŋŋanyamu obuuma ensaasaanya y'obuuma obwo nange oluvannyuma nje ntegeeza ensi yonna obuuma bwe nafuna olwo tujja kuba tuzze ku mulamwa omutuufu ogw'okulaga ennyingiza n'ensaasaanya naye nga nnyala okubaza mwenna bannayuganda buli omu yatoola ennusu nti bwe balinyo webalira eddala wonna wajja mukama akuddizeewo awo nno nga nvuddewo njala kwebaza omukulembeze wa national unity platform omukolobat kyagulanyi centamu webalinyo webalira eddala ssebo mukama wange olw'okutwala obuvunaanyizibwa bwe Paul n'abakulembeze ab'ekibiina kya NUP ne bambe ba Parliament. naye akensuso nja kwebaza nnyo abantu bano wammanga nja kwebaza omukulu akiikira ekitundu kya kyaddondo omukulu amanyiddwa nga honorable nkonyigi muwada taata njala okwebaza okyensuso nti watambula n'otindigga engendo okuva ewaffe ekyaddondo n'ojja mu butuluuki okuba nti onoonya omusajja gwe sirowooza nti yali akukwatako nnyo olwokuba nti olina omutima gwa uganda notindiga olugendo obala nnyo balira eddala bano benjogera baatuukira ddala ku kkomera we nali era baatwala obuvunaanyizibwa onalimu nku nyingi tojjangaokwo waziika wamala njala okubaza muganda waffe lawyer oba kanso antony wameri watuuka ku ttaka newankubadde wafunamu obuzibuzibu notasobola kutuuka we nali olwokuba nti wali mukosefu nosobola okuddayo webalanyo webalira ddala ssebo era nkusaasira obulumi bw'oyitamu osobole obbusuuka njala okwebaza muganda wange patrick kaketo munago muyita pato muganda wange tojja ngaokwo okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti obaddewo mu biseera byonna ate nga ebiseera byebaddeyo si bisiryangu nnyo n'osobola okuba nga wayita mu njega eyo abantu abamu sigenda kwogera mannya gammwe olw'ebyokwerinda olw'okuba nti mulimu abantu abasalwa nga ne bwoyogera erinnya lye ye tajja kusalwa naye nga abantu mwenna abakola omulimu gwokutuuka ku ground mbebaza nnyo amanya agamu nga sirikidwa ensonga nti abantu abamu security yammwe si nnungi naye ffe abaasalawo era amanya nsobola okugoogera njala okubaza omukyala kwebayita shakira amumanyira shakira naye nze mumanyi nga shakira azaati tuwangale nano mu ggwange lya butuluki mu kibuga istanbul mukyalo no shakira yalaga obuvunanyizibwa mu bannayuganda bonna bakuŋŋaanira mu kibuga istanbul omu ttake n'atindigga olugendo naye okujja okundaba wankubadde teyafuna access kundaba naye nategeezebwa nti waliwo omukyala muna uganda erireekakasa kukomera ne ku poliisi ez'enjawulo omukyala shakira azati wonawooli mwanyinaze webalenye webalira eddala okutwala obuvunanyizibwa na buli kimu kyonna kyewakola webalenye webalira eddala abalala sigenda kwogera mannya gammwe naye mwetegedde olw'ebyokwerinda mwebalenye omulimu ogw'amanyi ge mwakola olw'okuba nti mwanwaniza wano njala kuzzaako okwebaza bannayuganda mwenna mwenna nga sisosodde mwebalenye omwebalira eddala si kyangu okuba nti mwayimirirawo mu kaseera akazibu bwe katyo naye mwebalinye mwebalire ddala nja kubaza bannayuganda bannange mwenbwetukola omulimu gw'okwogera babloggers mwenna mwebalinye mwebalire ddala abaalwana sigenda kumenya mannya naye mwebalinye mwebalire ddala abaalwana mu kino mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo wepole bannayuganda abekalakasa okwetoola ensi yonna nti omulanga gwammwe oba enduulu zammwe zaakola kyamaanyi nnyo n'okusinga amateeka bwe gandikoze kubanga mwatabala buli mutimbagano gwonna ne mugenda kuli embasi zonna bannange mwebale nnyo sisobola kwebaza sekinoomu okujjako bebaza olufaaya mwenna mubale nnyo mubalira ddala mwetemanyi kye bayita freedom of speech freedom of expression tekitegeeza kitegeeza ebintu bingi nnyo nti n'omuntu eyandibadde tategeera ki kyogamba akitegeera so njala kwebaza nti bannayuganda mwenna abasobola okwekalakaasa ekyokubiri nga nnasira ogera ku kigula luggi uh, bablogers banaye bwe tukola omulimu gwegumu buli muntu yalina obulumi obwenjawulo okulaba nti lumbuye afuna obwenkanya n'okumanyibwa wa waali kituufu nnyo era buli muntu yalina obulimu bwa njawulo mu sekita mwe yali era buli muntu yali akola ekisaanidde okulaba nti lumbuye ono afuna obwenkanya era ava gyali asobole okukola ki asobole okuba ng'ateebwa mu kyo twafuna miscommunication oba mwafuna miscommunication ne mistrust ne misinformation ebintu bisatu byaleeta obuzibu babloggers baganda bange mwenna abaavaayo ne mutandika okulima empindi ku bannayuganda abamu abaalaga obwetaavu mukuba nti baali bannoonya bwe baali bantadde nti njagala obubasaba bannaaye bwe mubanga mugenda okutandika okulwana oba okuvuma omuntu yenna musookanga ne mwetegereza omuntu gwe musalako ebigambo njagala bagamba nti ebigambo bye mwayogera byali bingi nnyo olwokuba nti twali mu bulumi fena nga mulumibwa n'ebigambo bimu tebyali bituufu era abantu bemwakonjera njagala kubasaba nti bwemuba musobodde okudda mu bibokisi bwe mubeetondere baali bantu batuufu nomuli baali bakola mutuufu lwakuba nti waliwo miscommunication ne mistrust mu nkola ey'okunoonya lumbuye naye nga njagala okubategeeza nti abantu abo tebalina musango mwafuna bufunyi miscommunication misinformation ne mistrust era ablogers banaye mwenna mbasaba n'obuwombeefu nti tukole ekintu kyekimu olwokuba nti tuli ffe na bannayuganda titwagala enkulakula twagala enkyuka enkyuka kyuka buli muntu nsaba eyakola ensobi naavuma omuntu gwe yavuma ku lwange bannaye nsaba buli omwasonyiwa munne kubanga tuli bantu tusobya kuba nkimanyi abantu bangi nnyo bavumibwa olwokuba nze olwokuba ani naye obutakkanya bubeerawo naye tubumalawo tutya obutakkanya bubeerawo tubumalawo tutya tulina kuteesa nakumanya kyekituufu tugamba nti obulimba bukeera nnyo naye amazima ge gasooka mu maaso bwekitobo kiri obulimba bwali bungi mu kukwatibwa kwange wa mubizibu byange naye ate amazima ne gavaayo ate gakyavaayo mwekyo ngenda kusalawo mbagambe nti buli muntu yenna eyafuna information enkyamu nemutandika nemwevuma nemukola muta banayinsaba mu nsonyi okubanga yalinze yaleeta obuzibu naye ngaekintu kiri nti babulogers banaemu ne betukola omulimu gwokwogerera eggwanga n'okwagala enkyukakyuka twetegereze nga tetunnagenda ku kintu kyonna kuwalampa muntu kumwogerako bigambo bikyamu kikolwa kikyamu nnyo Eryo nno kuwanga ndivuddemu nga nfundikira njala ggala bwe nti ebigambo bingi ebyayogerwa okwetoola ensi yonna mu gavumenti ya wakati mu bantu abakolera gavumenti babloggers abakolera gavumenti abaali bekwese nti bakolera enkyukakyuka kumbe nabo bambega bantu bangi nnyo n'abagyali mikwano gyange abayogera ebigambo bingi ekyo si kyekizibu ekizibu kiriwo ekiti nze nno sirina muntu gwe ngenda kulumba dde okuvuma wadde okunenya Ah, ndi muna Uganda yagala enchuka chuka eye mirembe atagenda vuma muntu wadde okulumba muntu n'omu. Oba wanjogera ke kibi kyonna mukama akuwa omukisa. Oba wankonjere kibi kyonna mukama akuwa omukisa. Oba wayogera ekigambo ekitakwatagana ng'empale za mukama oyo Yosefu tabasomu tanu wakalekeeza mukama akuwa omukisa ekyo si kye kizibu kyange. Ekizibu kyange kiri nti mwenna mwenna mwenna mulina ekirwadde ekyabayingiramu kyebayita yoseyutabaisiro mutabani wa karekyezi syndrome sisobola kunenya kubere buloga kubere munamale kubere tv i can't blame you the only person whom i'm going to blame is yoseri lutabaisirwa the son of karekezi is becoming infectionous to all ugandans whereby he blibes each and every person so that they can forget about their nation so sigenda baninya ngenda kunenya museveni kyekirwadde ekinyidde buli muna uganda yenna omwerabiza okwagala ensi ye era temusuubira nti nnabuloga gwegenda okulumba temusuubira nina tv gegenda okuvuma temusuubira ti namawulire gwegenda okuvuma oba omuntu yenna eyajogera ti kibi no obuzibusibwa mmwe ekizibu ekirwadde kye bayita yosef tabasira mutano wakalekezi kyekirwadde ekirumbi bannayuganda mwenna ekirwadde kijja kgenda nga tufunye gundi tufunye ejjaabu yaakyo tujikube kibadde kiva mujja sigala tuli bannayuganda tugenda sigalawo mufekka naye ki ekibadde nga kikoze ki kigenze kati sina gwe ngenda kunenya okugjako bagamba nti mulowooze emirundi ebiri ensi uganda etusinga ffenna nange kenyini ensi uganda ensinga museveni ensi ekusinga tivi z'omu uganda ensi ebasinga abatusookawo singa bakolanga ebitukola sinye ensi teriiwo kale n'olwekyo mwenna bannayuganda sina gwe ngenda kunenya eyakola ensobi eyasasulibwa ovumera ombuye okole buli kimu ekikyamu mukama akuwa kyosinga okwagala naye lowooza nnyo nga tonnava mu nsi yo obusente obwe bakuwa zezimu ku ssente ez'omuwoomusolo ezisasulibwa nolwensonga eyo sigenda bbane ngenda kunenya omuntu ogu mu seveni kyekizibu kya uganda so si babuloga si bannamawulire si aba social media oba bannauganda basekinoomu ekizibu kya museveni yendwadde erimu bannayuganda ebatuusizza okuba tebakyasobola kwerowooleza okugjako okulowooza nti buli mwaku atemu ekyo kyakole ki ekyanguwa so ekyo bwe ŋenda okikomya ngenze ku kiggula luggi kyaleero era mbatumiddeko mwena abadde bamisinga ekiggula luggi nti nkomye obuto okubaweereza era ekiggula luggi ngenda kibawa buli lunaku oba buli lunalwe basobodde okugjabwa amawulire ntandise bwe nti kiggula luggi kyaleero nga bulijjo bwe ŋŋamba yoseru tabasi omutano wakale kizintu wandikola ekintu okulumbya omuntu n'owozika nga oyambe muyambe ekkiriza enswaswaeta yanula gyereega engalabi mukulu okoze fujjo lingi ennyo mu uganda naye tugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obuwerere bwayo oba buli maawa mukulu ekigambo ky'okutta bannayuganda n'okubuzaabuza okuba amawulire amafu kikyamu nnyo nze wayagalako wayagalira ddala okwagala okunguleta mu uganda era n'okola amawulire mangi nnyo which sigenda kunenya muntu yina nga mbagambye era muganda wange okero lyemu nkulamusizza nnyo webala emirimu gyokola n'abakulembeze bonna bali mu bitongole byeddembe mubala nyo emirimu gyemukola sigenda banenya babulidde ekirwadde bakitayoseretobasa mutalu wakale ekyezi kyekirwadde ekibaluma sina gwengenda kuvumadde okunenya wabula ekirwadde bakiitaani museveni mukulu okero lyemu bakozesa ensobi gye wakola ogimanyi n'abantu abalala naye nze ebigambo byenjogera bikukakatako era bikwatane ku bazzukulu bo museveni kyekizibu kya uganda era kyekiba ekizibu bwolabanga sitaani yeesitukidde okukwata mu lugo kiba kitegeeza batumi baweddeyo kati ŋenda basamwena bannauganda ensi tetwemazaamu kubanga abatusookawo bagirimu naffe tugenda givaamu n'abalabajje nkiddamu abatusookawo bagivaamu naye n'abagenda okudda obagenda givaamu so saagala museveni agenda okuvaawo enkya atwawukanye ffe bannauganda kubanga tukyalimu nnyo abaana baffe we bali mwe munalowooza nti okulya obusente obusiddiiki kyekigenda okutwala kyekigenda okwongeza eggwanga mu maaso kikyamu so museveni jagala kugamba ekigambo kimu ensi engeri gyogitwalamu okutta abantu gwewandirowooza nti oli wakitalo nnyo nga gobaolowooza naye twali tulabe banene emirembe engalo mukulu abantu abaali bategeera wafudde abasiru mukulu abantu betwatulowooza nti bategeera ate ka tebategeera weke njini wefu denti otegira tene ingo otegira kondala nzenjara kugambe chidambo chimu wantu sajena tuka na yato inache wanku lia chota mani nchidamu wantu saje wantu usa na yu inache wanku lia chota mani nzenjara kugamba anti nzenganze lumbuye kemiko ali sikutia sinamu na Uganda gwentia nganjugira mazima kupache nkakatoko mkonstitutioni ya Uganda kukugira mazima oba oyagala oba toyagala results z'obwenzi tuzirabira mu kufunisa lubuto mukazi kufuna siriibu na birwadde bya bukaba gye mukolera ebintu byammwe ffe tetubaayo naye ate bidda mu public kitegeeza nti omukazi bw'agenda ne bamuwasa n'afuna obufumbo obutukuvu ekiva mu kikola omusawo gyatabaluba lubuto agenda okujjanja agenda okuzaalisa omwana oyo abeera omusawo naye tabeerao nga mukola ebintu ebyo naffe museveni bwoba okola ebintu by'okutulugunya abantu n'okubuzaabuza banaga tetubeerayo naye bidda ate bijja kufuluma nze okukwatibwa kwange kwalaga uganda ne banna uganda ebintu byembadde mbagambira ebbanga ebirina omusajja afugidde eggwanga ku bulimba mpaka nakati abatakyakkiriza nti obulimba weebuli mujja tegeera nti omusajja gwe muliko yoseeri tibahabulwa lutabaisira mutabani wa kalekyezi nsanga bisibe nsi yaleeta muzeeyizedde bwe ŋŋamba nsanga bisibe yasanga enseeteredde buli kimu nga weekiri n'abyonna n'abisula n'abiddusa nsi yaleeta talinaako ntandika wadde enkomere wadde adress eyo gwe bayita nsi yaleeta mukulu nsi yaleeta yoseri tibahabulwa lutabaisiro mutano wakala ekyezi nsanga bisime muzeyizedde weumuzeeko weumuzeeko okoze fujjo lingi ku bannauganda but with the time we will pay every gwandiroza nti gwosinga okutegeka mubera si gwosinga okutegeera era ekigula luki nkifundikidde nga nkutegeeza mukulu nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde wumuze ngalabi akolera amazima gakawa naye ojja kumanya amazima kati anvuddewo olwokuba nti obudde ndabutono ate abantu bamugenda kukola njagala okusooka okusookera ddala obategeeza sirina kintu kyensobola basasula mu nsi okujjaku okusigala nga nkola omulimu guli gwennyini gwe mbadde nkola okubawo infomation era nyinkyambuza bulungi nnyo nga mugitegeera kyensigala nga nkola kyekintu kyenyinza obbasasulamu kyokka one maze emyaka egiwera gigenda mwena sikola nga nkolera ggwanga kukyuka ntuuse n'okugenda mu kkomera nga nkyolo ya ggwanga kukyuka kyemwasasulamu kisinga bye mbadde nkola mwe balinyo mubalire eddala kyenyinza obbasasulamu kwe kusigala nga mbaweereza n'okubagula information yonna nga bweneeba era bwe naaba nga ngifuna ngenda gibawa era nga njala ttandika n'olwalyo mbaweeko ku information gye nnina mujja tegeera n'olw'ensonga eyo okwebaza kwange n'ekigula lwejje bikomyalo kati vidiyo entuufu etandise abaagala okumanya bwe nakwatibwa ejja kuba sitoola endala era nzagibwa mu butuufu bwayo butu, butu, butu, butu, butu, butu, butu, butu. essaawa zino olwokuba nti tukyali mu kooti ebintu ebikyatambula nga mumanyi ti mateeka nti omusango togwogerako nga gwekyali mu kooti nawano bwekiri era ekyo kyo mbasuubiza nja gubawa era mbabuulira engeri gye bankwatamu na buli kimu naye mbagambye buli muntu yenna eyankolako effujjo nga munnayuganda munnange sigenda kuvuma sina kye ŋŋenda kukola ensi ejja bbalamuza kisa nze gwe mpalana era gwe mmanyi nti yakola ebintu bino yesu tabase mutabi wakalekezi naye babulaza mmwe ne basisita mwekuba emitima tunuulira ensi uganda n'ensi endala ezigyetolodde olyoke olumbe lumbuye omutumba ekyoyagala omuvume otuuke n'okumulyamu olukwe tunuulira ensi uganda kyekikulu ntandise bwe nti Badde nga mukomera ebiseera bisinga nga seralikira bulamu bwange naye nga neralikirira nnyo abantu basatu wesiri nga neralikirira nnyo ssaabasajja kabaka rani mwena mutebi owokubiri magulu nnyondo olw'obulamu bwe olw'ensonga nti ensega zimwetoolodde era ekyo kyambiranga ku mutwe nenalikira omukulembeze w'eggwanga omulonde robert kyagulanyi sentamu obulamu bwe n'ensega naye zimwetoolodde eneralikirira bannayuganda mwenna wamu nga tusawuddemu olw'ensonga nti kino njagala nkibagambe mukiwulire mu nsi yonna uganda ekwata kya mukaaga okuba nti yesinga bambega mu nsi yonna abali ewaka n'emitala w'amayanja nga basasulirwa sente z'omuwoomusolo wandirowooza nti ne neiba wo akulya emitwetobwebinanamiro nti munnauganda munno naye ng'ate embega awedde emirimu omwami ono ayina bambega mu buli kitongole kyonna ekinene mu nsi yonna kyemumanyi weabit yaemployinga e, n'abazungu bamubegere lisent waliwo omuntu gwebakwata mu home office ya bungereza nga abadde embega wa museveni era abantu abasinga obungi abammibwa obutuuze bwa bungereza n'abatikibwa okuva ebungereza yali nsonga ya mwami yo embega wa museveni gwe yataddeyo omwami ono ayina bambega mu international criminal court omwami ono ayina bambega mu un nga n'omu ku bambega b'abakulu ye mukyala wini lyanyima n'abantu abalabalijo abakulu emuluza tebakugunavu mu paliyamenti ya bungereza ayinamu bambega abamukolera bye yasasula ebizimbe amiri bye yaleka amaze okusasula mu ggwanga eryamerika alya bambega abali ku street bannayuganda omuli abakazi n'abasajja ababega abatambuza kali okawulire era nga bannayuganda bafunye obuzibu mu mawanga ga afirika tomala mu East Africa to mu East Africa to mara mu Uganda kyo kizibu nnyo ye mu namba mu namba mu sanvu mu kuba nti alaba mbega abangi mu nsi yonna naye nga abantu bano tebabega on behalf of the benefits of Ugandans these spies they spy to protect Museveni in power not something else they are protecting him to stay in power but not on the on the behalf of Ugandans ensi endala ziina bambega abebika ebyenjawulo abazibegera ku lwabanaasi baazo naye museveni bambega be babega kubeezaawo gavumenti ye na famire ye nkibanyonyodde bulungi kyova olaba ne bwomuwandika petition mu international montary fund museveni ayirayo bambega be abapamukolera abasasula ssente empitirivu mu dollars abalala yabawa ebirombe bya golodi abalaya bawa ebirambo byamafuta buli kimu kyo kyayagala akikola okubawaka katono nnyo nga sinagenda mumaaso omwami ono bwe twali mu kalulu ndoza mwalaba ebyava mu kalulu omusajja twamuwangula flat naye njagala bajjukiza nti ekizibu kye tulina mu africa ne mu nsi endala ezikyakulakula tulina ekizibu kiri kimu nti tukyali mabega wa mitayimbwa egyabatufugako oba abatukolonayizinga indirectly bakyatufuga nga tetumanyi era kyova olaba ono omwami assa abantu yakyasinza okutta abantu ku kalo africa teryamwenyigako kubanga is protected by those international spies abali mu international bodies whereby nti n'ebikolo bino byakola byonna tekyali amunenya kubanga ayinayo abantu amuterayo akabega ekyo sigenda kulwawo ngenze ku nsonga enkulu ensonga enkulu eyeggwanga okulitunda ekyo nze kibagamba buli lunaku nti eggwanga uganda lyatundibwa nga muloza nsaaga eggwanga uganda museveni yalitunda ne muganda we mu kuteesa ne mukyala we gyeriti museveni olwali wetwogerera amagye ga uganda gagenze dde ekongo naye tegagenzeeyo leero gagendeo almost omwezi mulamba emabega kati eno message njagala egende eri ekibiina kya national unity platform ekikulemberwa lwa kyagulanyi sentamu ne bagandawo bonna ekisookera ddala Echatute amaje ga Uganda ogende Kongo Mwachimenti ADF chivina cha msebeni ya cheta andikila wo Ya genze nga baina akateu kebagalo kuteka mroba chagulanyi senta mwene chivina cha national unity platform Museveni njaga loveyo wa wakane Nti ADF si chivina acho Ngane ya yachukule mbila gomo ine ruzila Nenga atata siwa yu ruzila kubango Masasuro musara buli mwezi Atenge ichilo tabela yo Amelewe misana ADF tewa anga yo Bariba sirikari wongo bakozi saa wagenze Congo still unomenya constitution nga tobuziza parliament erecho wachikoze kubanga amaje wagenze okogera tibaje bakola formal information mu parliament already nga amaje gagenze de Congo amaje ga sadas abantu abandansi ba Congo okubulo bamala mu kitundu wagenze kimenya mateeka wakutte omudidi gwensimbi n'okusasula ekitongole ekyensi yonna ekyamawuli kye bayita al jazeera okuva wiiki ewedde osindikayo abasajja bo abali ku international level okutandika okukampeyiningira era al jazeera mu nsi yonna yezanya amawulire go Muno wataddewo no assemblinga omukulu Andrew Mwenda mukoddomiwo no assemblinga Jim Wezi oneye mfanfeewo no assemblinga n'abayaaye abazungu abali mu East Africa naddala mu Kenya okuba nti batandika okwogerera n'okufuula ennimi ku lukalu lwa Uganda nga boogerera ku mitimbagano egy'amawulire against you n'okusera da Al Jazeera. We twogera Al Jazeera yeezanya amawulire g'omu ku nsi yonna olw'okuba nti sente mwazisasudde okuba nti muzaabuzaabuna na Uganda. Nkimanyi nti ne bbomu ezaakuba bomu zona ezakuba zona zona wali integeke nga iso ne semwe bakola omulimu guno ekyo tukimanyi bulungi nnyo so mukulu bakyagulanyi sentamu oliza message eno omukulu ono beyasindise abaje e congo waliwo mission eyokuba nti baagala kukwatirayo abasiraamu bebeetegekedde bennyini bebakuba amasasi bamalubakuba amasasi ng'abantu bano balina atayas balina ne balet zino ez'okumutwe balina ne membership za nopu eza kad nga zisayinigiddwako gwekinyiro lwakyagulanyi sentamu nti gowazibawa bagenda bakunganya bakuba amasasi bayite ebitongole ba mawulire binene omuli Al Jazeera omuli CNN BBC bakavalinga abantu abo nga balina balina uh, identification zezo ne attires eza nupu bakite ku mutimbagano gw'ensi yonna kikonfamu gero bakyagulanyi senta mugoba de sponsoringa abayekera ba ADF era kino olwede bakiteeseteese kyatuta amajega ne congo n'ebigendwa byo bibira kubanga jjukira paliyamenti yayise ensimbi okukola oluguudo ekongo terukolebwanga kubanga talina buvunanyizibwa talina ndagano gye basalinga ne congo ogenda kukola enguudo ezo so olw'ensonga eyo njagala bategeeza ekintu kino mukimanye abasajja bano balina olukolezi kyembaga museveni yafuga eggwanga erya burundi tmind you museveni yafuga eggwanga erya rwanda tmind you museveni yafuga yafuga South Sudan to remind you Museveni yafuga Congo Museveni yafuga Central African Republic ni wankubadde mulaba yakulembeza bafuga kati kino kanche bajukize mujukira omugenzi Laurent Desire Kabila omusajja yali wangalire machinji Museveni amukwase mundu ne simbi ezomu omusoro nagira nalumbe gwanga lya Congo ne bakuba omugenzi uh, omugenzi Seseko Mbutu wa Zabanga ne bamujja mukulembeze Laurent Kabila natwalo mukulembeze Lorenti Kabila ono yalina omwana omujja na nnyina gwe bayita Kabila Junior ono eyakavaako recently omwana oyo teyali mugeti yali mutabani wa mugenzi Kabila aa yali mwana amujja na nnyina ate ng'omwana oyo munyarwanda pyuwa okubategeeza kino omwana oyo omu ku badde bakolera Museveni ensimbi empya nenkadde mu ggwanga erya Congo si mwana wa Kabila ate mwana munyarwanda era nga ne kontrakti zino bakola mu Congo omwana ono yabadde aziisamu nakati weziri we twogerera essaawa zino kino kigenda tambula kitya omwami ono osanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta musajja mulimba bulungi nnyo ate yekweka bulungi nyo tayagala muexposinga ekintu kyokuba nti batutaza nup baagala kikozesa okusibirako robert kyagulanyi sentamu kubanga bakimanyi nti robert sentamu bwaba kyaliwo tewali kigenda kukolewa mu uganda ku nsonga ze balina ez'okukyusa obukulembeze mu kino era kyekimu famire y'omugenzi sheikh kirevugo bakuba amasasi eri mu kattuko ekamu nti famire abaana n'abakyala babawamba bali mu safe houses ez'enjawulo nekyenasabye okuma nti bali mu safe house yebakindye mu military barracks bali mu batulugunya n'okubakkirisa okwogera nti shekirevu era kwagala ruba kyagulanyi sentamu tena ruba kyagulanyi sentamu yajjanga mu maka ga shekirevu ne babako emboozi bayisinganya n'ensimbi olw'okuba nti nga museveni bamukyala agambe nti shekirevu yalina enkolagana ruba kyagulanyi sentamu era nga n'ensimbi ezimu ezaddukanyanga emirimu gya adf kyagulanyi yazireetanga naye omukyala olwo n'abaana bakyakalambidde so omu bali mulira ebintu ng'ebyo temwewuunya ti bikyeibaddewo ebina ave Kongo moja biwulira buli kintu kyonna ekyekwasibwa konti mula omuntu nga bamukutte oba bamutse nga ina kadi ya nupu n'ebyambalo bya nupu temubuuza ani abirimu iso SSMI ne kitongole ekyama ne kitongole ekyamaje ekyamu 7 kimukumira ekya SFC so yensonga eyatutte omukulu mu 7 wansaye mu Kongo ayagala kujja results eziraga lwa chakulanyi center mu yabadde aduumira ekibinja kya adf indisguise naye ngaakimanyi bulungi nnyo nti yekennyini yali bagaga wa kintu kino ago gawedde ngenze ku malala twali tuli awo nga muwulira amawulire nti china yatutta ekisawe kyali kino baali bakitwala dda naye nga batabuti kwogera nti china twali kisawe kino naye nga china tetwalanga kisawe kino kyokka ku ndagaano museveni ze yasayininga nabagamba nti abantu bano tebasomanga mulowooza nsaaga kyabulijjo mu mateeka nti Egwanga bwe baligenda okulowola ensimbi bayita mu kakiiko ak'ebyenfuna mu paalamenti ne bateekayo okusaba kwabwe paalamenti n'ekukkiriza ne kulyoka kusiteekebwa mu bitongole by'enjawulo by'ensi yonna ne balyoka basaba omusimbi yosefu tabasiba mutano wa kalekyezi muzeeyi zedde ensanga bisiba ensi yaleeta yasituka ne muganda we saamu kuteesa wepo ne mukyala we janet kembabazi bombi ne bagenda mu ggwanga erya china ne basayininga endagaano ezitunda ebyamaguzi n'ebyobugagga bya uganda abantu basatu nga tebategeeza ku paliamenti bo ne basayininga endagaano mukisinga okusesa era ekikwasa ennaku omwami ono nsanga bisibe nsi yaleeta atamanyiddwako nsibuko ye zzwakalekezi endagaano ze yasayininga ezimu zaali mu luzungu bazivunudde naye endala ezitavunulwa mu luzungu nga ziri mu luchina ate nga ziri mu bugambo butono nnyo bagenda okumala okwekkanya endagaano zino zebasayininga nga nebintu bye balina okuwaayo biyitirivu nnyo ku sente zebabawola olwokuba nti sente bo lwazifuna nebazikolamu ebyabwe endagaano ekomawo baluma bagenda okwetegereza endagaano givunula nga balina bingi nnyo ebyokuwaayo mukisooka mwalimu ekisawo kyentebe kyo kigenda mukkirize omugaane mukulu makere univesity naye okwegenda okgendera mukkirize mugaane nakawa naye eyinza okgendera kusira kubaana abasajja bebaagala kyambogo univesity naye eyinza okgenderako jinja daamu power station naye egenda kgenderako kaluma power station naye egenda kgenderako leke victoria eno baali bagiwaayo dda era najja ne mbagamba tuleke victoria okulemba ne bannayuganda badde bavubavumu n'amaato nga n'ebyennyanja bavuba bina adressi ebiraga mu kitegere nti ennyanja eno yali yagenda dda ngabo baagiwaayo dda mu bintu ebibi birina okuwa mu bintu ebirala bigenda okgenda kamba jjukize mu bintu ebirala ogenda okgenda byebina wano wammanga nga baagala okuza sente zaabwe leko victoria njibagambye entebe airport njibagambye kaluma falls njibagambye kaluma damu njibagambye ekisinga okusesa nno abaami bano abachina bajinguwongu changuwongu baagala border posts b ezisinga okuyingiza ssente mu uganda border post kuno kuliko obusiya kuliko ne malaba naye kweri boda bazaagala zikontrolinga okuba nti omusolo gwonna oguyingizibwa mu ggwanga nga guva ku booda ezebbiri baagala ogukontrolinga mukiwulidde bulungi n'ebitundu ebirala bye baagala baagala ettaka lyekayunga naye nga posible baagala bbaale baagala ne kalamojja okuba nti okumalayo ensimbi zaabwe mu ndagaano ezasooka baasayininga emyaka eta ne bagenda okwetegereza ngaemyaka giri 176 emyaka 165 gye balina okuba nti balikavalinga sente zaabwe yensonga lwaki ebintu bino museveni byamutabuseeko nga tasobola bitegera essaawa zino olw'ensonga nti yeekubya mizimu kati mwabagala okuprovinga information egyembawa nti nekiri ekkalamojja kifumba mituko njagala bbalaga ebintu bino olwaleero bukyanga lubanga lwa mindi kalamojja ebyaddala yalumbibwa ali abakalamojja bali mukufa tebabalya ssente nti wali omukalamojja ali mirembe one babatwalira amagye tanka enyonyi babajjako mundi kyokka nga bukyanga uganda ebeerawo abakalamojja badde nga babeera nemundu zaabwe ne balunda ente zaabwe ennaku zino bassa abakalamojja abayitirivu nga bayita nti bayeekera abadde bategeka obuyeekera mu kalamojja okubalaga nti bano bagenze ku luutinga kalamojja jeni tebamuwa minisitule ya kalamojja ogenda okunoonya ebirombe bya zaabu n'amayinja ag'omuwendo gwe tuyita mabo gali mu bitundu ki omulimu n'agukola n'amala ne batekayo bainvesita okubba amayinja gano n'okubba ebintu by'abantu we twogera abakalamojja ente zaabwe museveni n'ababbibe abalala obazibbi bazimazeeyo nga ne vidiyo gye nasembyo okufuna information eraga bweti bano abasajja okumanya si babbi balwadde ente z'abakalamojja zonna bazimazeewo ziizo obazigoba magye ga updf gatwala ente z'abasajja abakalamojja zizo e UPDF atenga balalo benyini bali mu UPDF mumutunda mulabe mulabe ente z'abasajja bali mu kuzibba ebyo gwe muyita nsi yaleeta nsanga bisibe buli kimu akitwala kati ali kalamojja mu buganda ettaka limulimi okutwala kati yageze kalamojja enteza abasajja ziizo zonna updf yezitwala ziizo ziizo eyo sfc yetwala enteza abakalamojja gaago magendo za mugalaba awo banyamulege batwala ente zabakalamoja bali mukubba gwanga dimalawo kati bagenze kalamoja gisanya ozize ente zabasajja bazimazeewo gaga amagye mugalabi wuuyo ezente ziri awo kati ekkalamojja waliyo kye tuyita mabo amayinja agebbeeyi era nga tasobola gakyamako nago gaagano bagasimba bagatwala bagateeka mu konteyina ne gatambula ensi yonna ne bagenda bagatunda kyokka gavumenti erina kyemanyi gaago eyo mabo ali kkalamojja yatambulanga n'omumbo owo ono nga banyumya omuvubuka agamba kabaka ti kabaka nga maaso gakatonda weyekikutuukako kiba kituufu kubanga katonda takola nsobi buli kyaleeta mu bulamu bwo kiba kituufu era kiyamba gwe nolwekyo buli mbeera yonna gyebalize mukama oba amasiga oba ssanyu sigala nga weebasa katonda kabaka naatunuulira omuvubuka ono nga bwe batambula ne banyumya ekyo kyamugaba buli mbeera yonna kabaka weebasa katonda kyokka lomu baali bagenze ku ttale nga bayiga enjiri nejja enjiri yembiseey'omusiko nerumba kabaka omumbo ono nalwana nnyo okutaasa kabaka bwe era awo sijja kulwawo nnyo kuba wudde tulina butono mukitegedde ensonga lwaki pdf ne sfc bagenda ekkala mojja kutwala golodi abazungu n'abawa ebirombe abayindi n'abawa okusima ebintu ebirala abakyana ne batwala mabo kati ye n'ababbi banne abasfc abanyarwanda batutte ente z'abantu zonna ekkalamojja bazimaziiyo baganda bafe abekkalamojja bali mu kufa on the high rate batwalayo tanka fule first time ogenda okunoonya emundu okuzijja mbalunzi bente batwala tanka batwala enyonyi batwala mamba it was, it was, it was not going to help those to rescue them just they went there to cleanse those people to take their properties and their belongings and i'm informing the international community and the international medias please stop defending yosef tibahabrota by the side of karekizmu 7 this man is a disaster in East and Central Africa, whereby he's good at camouflaging and lying. As we speak right now, so many Ugandans are rotting in safe houses or in torture chambers. So many people are killed and buried in mass graves. Right now, Europe and America, you are trying to protect Museveni, but if you don't wake up there in the morning and stop financing this gentleman. You continue to receive more refugees in your country, not only in Uganda, but on African continent, whereby this gentleman is becoming a law war, is becoming a warlord. He's the one controlling Burundi, he's the one controlling Rwanda, Congo, Congo Brazzaville, Southern Sudan, now it's happening in Ethiopia, coming in Somalia. He wants to destabilize Kenya too. And he's in good terms with Tanzania. So I'm, I'm encouraging the international community, please, with a humble request, stop financing Museven. He's becoming a deadly weapon in East and Central Africa. As we speak right now, there are so many Ugandans and so many Africans who are fleeing their countries due to the due to the economic crisis, and people running for their lives for their lives. So whoever financing Museveni, and this message go to European unions, the British government, the United States of America, and other countries, stop financing Museveni, because the more you finance this this this, this criminal, the more he keeps on killing people, the more he keeps on destabilizing Africa in general. If you think that I'm lying, please come on ground. You will witness. And I'm encouraging and I'm asking politely European Union, the UK government and the United States of the United States of America, please stop funding Museven. Because the more you fund Museven, the more he destabilizes the Eastern Central Africa, the more people Free their country and the more people they seek refugee or assign to your countries. So, in the simple terms, you are leaping what you sow. Because the more you support Museven, the more he implements his programs and the people who are found in those areas, most especially in East and Central Africa, they run out from their country to seek for refugee in other countries, most in Europe and America. So please stop. Stop. We are paired. Right now, Europe, you know, right now, as we speak right now, Europe is in a crisis of refugees from Arab uh, from from uh, from uh, Arab countries. Not because those people they don't love where they come from; they love their countries. But you, with your double standards, you sell weapons to those mafias in those countries, and they destabilize those countries. And those people they can't wait. They have to run away from their countries. The same happens to Uganda. Every day, every time you sell weapons of mass destruction to Museveni, and he destabilized the country, the more Ugandans flee their country to go to other country to seek refugee. So please, European Union, the British government, the United States of America, please, I humbly asking you, please stop defending, supporting Yoweri Museveni because he's becoming a terrorist or a problem in Eastern Central Africa. And if you don't stop him, don't regret for the outcomes. Because for him, he doesn't care the outcomes. He's free to do each and everything because he knows he deployed so many spies in international bodies like in UN, IMF, International Criminal Court. This gentleman I think is among uh, the people who have the biggest number of spies on international levels. That's why so many Ugandans are abroad, they are dying of poison. Because he had deployed a lot of those people. He spends more money in destabilizing East Africa. Right now, I'm talking about East Africa, but soon or later, if don't stop this gentleman, Africa is going to be messed up by this dictator, the blood sucker. That is my message. eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna abawangaalira mu boda eyawukanya tanzania ne uganda museveni njagala wakandi bwagenze tanzania wagenze ku ndagaano z'amafuta endagaano z'amafuta zaggwa dda wakati wo n'omugenzi pombe magufuli olwo omukyala afuga tanzania mulina omukwano ogw'enjawulo era mulina endagaano zemwakola endagaano z'amafuta ne ziggwa ekyakututte tanzania kikino wano okimanyi bulungi nti international organization ezisinga obungi ziri wiringi okujja mu uganda okufininga atastries zotandisa okukola mu uganda kubanga these, these governments or these international bodies they are investigating the information they get from the ground that you are killing ugandans and you are burning them in mass graves as you speak right now you went to tanzania to come afraid that you were, you were there for the sake of signing agreements of, of pipelines, no. Those agreements were done some time back. You went there to seek permission so that you can hide your weapons of mass destructions which you produce in Kapeka, Masurita, that is rural district, and in the islands of Sese. And as we speak right now, within one week from today, you are going to start uh, Packing all those weapons on lorry-owned vehicles and you transport them to Tanzania because you agreed with that madam who's living in Tanzania right now to keep for you those weapons to hide the international community the truth that you are manufacturing and you are having weapons of mass destruction. And the other issue which took you there. From my labor information, I was informed that the second request you made or you asked, you asked from that uh, leader of Tanzania as we speak right now there are so many people with the evidence that you killed a lot of Ugandans during the campaigns of 2021 in January. And the young people from different parts of Uganda were killed and buried in mass graves, but most especially in the Buganda region, in central region. And these people were buried in different mass graves in Kayunga Seziwa, Goma, Karangara, West Nile, Madu Gomba, Chifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka Masulita, that is Welo. And right now, you want to you want to hide the you want to you want to hide the evidence from the international communities or international bodies who are willing to come and investigate these mass graves. You ask for the permission from the Tanzania president to allow you to transport some of the dead bodies which you buried in these mass graves. Those are the two items which took you to Tanzania. And I think your request was accepted by the madam. So people who live, in the, who live nearby, Uganda and Tanzania border, starting this week, you'll be witnessing my information that Big vehicles will be leaving Uganda heading to Tanzania, taking unidentified commodities, but in particular, guns and dead bodies, which were resumed from those districts or those areas, have informed you above or below. The areas are Kayunga Sazua, Goma, Karangara, West Nile, Madugomba, Kifampa, Karwanga Gomba, Kapeka, Luwero, that is Luwero, So those, those are the areas which are full of mass graves where the young Ugandans, they were killed and buried and some parts of Mabila forests. So Mr. 7 don't fool Ugandans that you went to Tanzania to finalize the agreements of the pipe oil. No. You had agent agendas and those are the, the, the, the agendas which took you there. At first, you wanted to send Dr. Rakana Rugunda to finalize, those, uh, to finalize that mission. Rakana Rugunda failed to agree with you. You wanted to send Mohoz Kanyarugaba, but unfortunately Mohoz Kanyarugaba, he can't even express himself. And he's not loved local and internationally. So that option also failed until you accepted to go there on official visit, but which official visit had an agenda. That's why you didn't even spend there a full day. You went just there for hours because you had a mission. Security alerts. As we are preparing for the festive season, please Ugandans be very careful. As we speak right now, the pandemic of coronavirus is spreading on very, on very high speed worldwide. But remember in Uganda, God still favoring us so that we, so that we are still surviving. But M7 and his mafias, they are planning a third lockdown due to coronavirus. They held some meeting with the Minister of Health and they start doctoring some COVID-19 numbers so that they can broadcast or they can start putting pressure on international committees so that they can give them money as they did last time. But Mr. M7, please stop this. Don't drive us to the dead end. We've seen enough. Try to behave like a mature man and for the first time love your country. And I'm mistaken, it's not your country because you're a refugee. You're a refugee from Rwanda, you have no history in Uganda. That's why you're behaving like that. How dare you, you go invest in urban countries or in foreign countries and you don't invest in Uganda? Listen to you went to Kenya, or you went to Tanzania, sorry. You funded and you constructed schools there, but in Uganda, schools are still closed almost for two years. 50% of Uganda economy is invested in Rwanda. As you speak right now, you are investing a lot of money in waging war in Congo, but Ugandans are suffering. 50%, 25% uh, of the money All the taxpayers' money is being used on paying international spies. Stop this. As we speak right now, you had a meeting with Minister of Health and you agreed that you are proposing to lock Uganda for a third time due to coronavirus. And Ugandans get, get, get prepared. In case this happens, don't say that I didn't inform you because this gentleman is wicked. He doesn't want to know. In the process, you know, last time when I was fighting with him about the things which we were planning to do during the pandemic outbreak in Uganda, he was planning to kill a lot of people. Indeed, he killed some of them, but he killed the prominent people. And right now as we speak, he's planning to kill some prominent people in Uganda. You know, there are so many Ugandans who don't understand Museveni's tactics. Museveni is not a friend to anyone. He's a friend to his family. The rest, you are just helping him to finalize his mission. even if you gave even if he gives you a lot of money at the end of the day he's going to finish you as we speak right now mr peter erelu peter erelu you were given orders five years back by your city bahabrota by siwa nsanga bisibe muzeyizedde you went to renzulu kingdom you massacred the Renzul people on orders of Yosef Tabasiwa, the son of Karekes. Many people lost their lives because you were ordered to do so. You went on praising yourself and praising the man who gave you orders. You know that you wanted by an international criminal court, but before you be wanted by a criminal court, There is a mission of finishing you. Mr. Peter Erelu, I told you that I'm a Ugandan who doesn't care whether you support Museveni or you're supporting Enadem or supporting Noop or you're supporting what? No. I care about all Ugandans. And if I get information about you, I'll inform you and deal with it. Mr. Peter Erelu, Museveni held a meeting last three days and they agreed that Peter Elweru, you know much and you are becoming a problem and you might be a witness somehow, somewhere, when Museveni is overthrown or Museveni will be questioned about the catastrophes he committed in Uganda. So, among the people who will be questioned where they, where they get the orders, it's you, Peter Elweru. So, be very careful if it is easy or if it is possible I think you can leave Uganda with immediate effect because you are the next in a target. I told you seven uses people and at the end he dumps them. From dumping them, he eliminates them. So now Peter Erelu, you are the among the people who are on the assassination list. Be aware. Sam Engola, Mike Mukula, You are among the people who are listed who are going to be assassinated soon or later. Be aware. Nelson más. Mwenana mchimanyi nti omwami onyeseru tabasema mtanu wakarechezi yeke nyini ebintu byako natibikiriziganya na mateeka ga Uganda ndira tegeza baganda bafe mwenna abalina obulwadde obwa mukenenya mukimanyi bulungi temukkirizibwa kugemebwa olw'okuba nti mulina embeera etali nnungi naye ndowooza ensimbi ezaali zirina okukola ku nsonga zammwe mwategeera abantu abaazibba muno mwe mwali omugenzi ted sezikyeye mwali mugenet museveni kembabazi wepo n'omukulu mike mukula babba sente zammwe ezimu ne bazimba bye baazimba wetwogerere essaawa zino museveni yatoye oda nti omuntu alina akawuka ka mukenenya ateekeddwa okuba nga alina okimbwa atagemba tagenda kuwebwa mpeke zino you know. Kitegeeza ki mulina ebbula ly'empeke zino olw'ensonga tuwaliwo ekigendera ekyokutandika obbasaanyaawo n'ekigendera ekyobbakendeeza naye nga mukimanye nti ebintu byonna bikolebwa nga mumulowooza nti byenjogera sibiriiyo ne mujja tutegeera ekituufu kyeki mbagambye omwami ono jimu hwezi ne geneti wepo ne mike mukule babba ensimbi ezo mujjukire nti n'omwami eyabawako obuzulizi eyali munnamawulire gwe bayitanga teddi sezikyeye te, te, te, te, te, te, te, te, ono no yattibwa oluvannyuma lwokuba nti yasibwako mukomere luzira namala nayimbulwa oluvannyuma nattibwa abakozi ba state aba iso abamutomera ku bodaboda ngaddewe era nattibwa oyo najibwawo mike mukula nkugambye omanyi bingi nnyo ebikumanyisa ebingi ennyo wadde oliwa nr emisimegusimupresident wawa kugambye oli ku assassination list ekyo nkikugambye kibeera nange okitegeera mike mukulu okitegedde ngenze ku kirala mukulu museveni mbadde mu kkomera ng'okola ebikolobero bingi nnyo ne bwemba n'okola ebikolobero bingi nnyo watandika okutega bomu ng'okozesa ebitongole ekya iso that is internal security organization semwai ekibega amagye wepo n'abantu aba sfc watega bomu mu bus eyali eva empigi nentandika okulabula abantu bomu zigenda okuvuga mu butale n'olowooza tetutegeera abantu bakola kye tuyita analysis ku bbomu zonna ezaavuga baani abaazitega zaategukukola zitya obutambi mwabukola butya ne bukyusa buli kimu nga mwagala ogenda ekongo kubanga mukimanyi one museveni okimanyi tolina kyayina ssente gyolina okujja ssente kwegenda ekongo okubba ebyobugagga kyekyo kakyo kikutwala ekongo naye ngaate olina nokula okufula emenga kyagula robert sentamu kati mukulu kankuswaza olwaleero omuvubuka gwemwakozesa okugenda okutulisa bomu mu bas eyalink eyali eva mu bitundu ebyamaserengeta ga uganda ngedde kampala gwemwawoza mbu yali mutujju era n'amanya mwagabwa mukulu njagala kuswaza nga nenseeraba bomu eyakubira mu baasi empigi omuvubuka oyo yali mukozi wa siteeti era nga mukozi akola ne frank squad y'omu ku bavubuka abatrainingibwa bwe batraininga ekabakabalya eh, police training school ono yali mu kibinja kya musanvu mu bibinja ebimu byatendekebwa eyo naye nga yali mu kibinja kya jati mwakolera mwamuwa omulimu ne bakama be kugenda okutega bomu zino bomu eno netulika bubi bwe yatulika obubi omwami ono mukama we eyali ku dute eyalise ku supervisor n'amukuba essasi omwami ono amanya ge amatuufu omuyita agaba antony enamba ye eyowambega oba eyamagye eri 3 3 3 4 0 giwakanitisi yeye guwagama nti yali amanga tiralisti yafira mu bbaasi omwami eyabalukira mu bbomu eyabalukira mu bbaasi ya link empigi omwami amanya ge ye agaba antony enamba ye eyamajyo yewambega eri 3 3 3 40 bomu yabaluka naye teyabaluka nga mwali mujagala omuvubuka onemutuusaako obuvune olwokuba mwali temwagala nseetegeere identification ye mukama we eyali ku juti n'amwekubira amasasi n'amutta munemugaa ti mwasse mutujju which is wrong museveni waleeta abasajja abasajja n'abakazi okuva mu afghanistan bali luddawa teri amanyi gye bali era mwajjawo olukusa oluyingiza oluyingiza abantu mu nsi uganda abatamanyiddwa kuvuna buddo ne mubayingiza njera tegeza bannayuganda bomu zonna ezikubye kampala tekuliko mutujju n'omu akubye uganda kanterere namu one ebibiina byabatujju byonna mu nsi yonna birabirayo webusayiti njagala mugende mukebere ku webusayiti yebibiina byabatujju byonna oba kuliko message egamba nti bawoniga uganda nebagenda girumba mbagande Museveni ayina bambega mbuli kitongole n'ebitongole ebyamawulire ayina bambega alina webusaiti esobola okufulumya amawulire ku ye nga ye ne bagateeka nemuuza nti matuufu eyo alaati yafulumira mukubugereza mbungereza erabudde uganda bambega ba Museveni bawandika atike ezo nebazisindika mumawulire kyobola nti bbc tetera kufulumya mawulire ga uganda kubanga bakimanyi Museveni bamukolera teri website eraga nti uganda erina olutalo n'abatujju tekiriyo bantu babeeya bategeka teri mutujju ku ddala lya nsi yonna amanyikiddwa asobola kujja kukuba mu open space the primary targets of the terrorist worldwide are the crowd places nkiddamu teri mutujju mu nsi yonna ajja kukuba kibangirizi kubanga ye abazze nekigendwa kulumya ggwanga nakulumya bantu kutwala message eri omuntu oyo njagala museveni oveyo swaze gwanga bifonga tonategula bibombi bya kisiru website kyozi kube ku mezo zobannamawulire bo olage nti uganda baali bagitaddeko obutuji nti bagirumbye bagenda girumba kebere alshababu tetwatirina kyetwagaza kubanga alshababu is part of your job adf is part of you this is to remind ugandans since museveni came in uganda in 1950s he started kind of raging and killing those people whom you think that they will become obstacles in his wish or in his dreams. There are so many Ugandans who lost their lives during the 50s, the 60s, the 70s, and the 80s. Okumanya kasajja kano kachamu, kasa sulama uriri, banama uriri, nemi kutu jondamu siyo, nandegisigo mgenzi, idi amin dada. enziro to the extent nekamuteekako n'ogwokulya abantu naye nga ngenda bazaayo mu myaka gyonna okuva n'okulumba olubiri olw'emmengo mu seveni olukweya lulimu nalubanyumiza bulungi nnyo era bamala okukuba olubiri omu okubajja okusupavisinga okulaba omulimu gwe ya mentali nga gwatuuka era gwatuukawo museveni yomu n'agenda ngaajjawo bantu bonna byali asuubira nti bagezi n'abajjawo museveni omu natuka okuba nti ye yali mu lukwe era olwajjawo obote bonna balutwa kati mukulu okero lyemu wanjogerako ebigambo bingi nnyo but this is remind you abamu ku baali mu lukwe olwakunkumula kitaawo omukono mu kibi n'okumutuusa okufa yali yoseutabasira mutano wa kale kizigwo serving esawa zino this is remind you kyenvudde nkugamba sigenda kuvuma kubanga tomanyi robert kyagulanyi sentamu yatugamba nti atamanyi ah, titamanyi mubeera abeera muyizi mu muyigirize okebiremu batomanyi nkimanyi bulungi nnyo nti kitawo yakulekera history nti tito okero lutwa yali amanyi mu 7 ebitundu 99 ku buli 1 ti si muna uganda ne mu meeting eyali nairobi yali eteesa emirimu bamukubanga mu 7 watitogera lwalira wamu e rwanda so si uganda n'abatereka n'abatta kati muganda wange kolium this to remind you the man who was behind the overthrow of your daddy's government is yoweri mu 7 kaguta lutabayisirwa nsanga bisiba ensi yaleeta because this man fear to be exposed he knew that okero left some children behind including you and you knew the information about museveni that is not a true ugandan so museveni decided to employ you so that he can silence you you are serving the devil and the end of the day you will become you will become a devil too mr okero yem grow up we are all ugandans we are led by for the foreigners for 36 years uganda is behind you a minister you can travel anywhere you feel like please i request you very kindly get your passport move around east African countries, you will witness exactly what I'm telling that we are still behind due to the fact that the devil you are serving, he is not a Ugandan. That's why he's not developing the nation. He's just developing other countries of his own interest. So stop being used and stop fooling Ugandans. This is to remind you. Here's a mass. bomu bomalo zikuba nga kyoyagala pressure kuyitiriddeko mbazzayoko emabega mu lukumi lwenda nsanvu mu seven ne banne baatandika ekibiina kye bayita flonasa ekibiina kino kyajjanga kirwanyisa omugenzi idi amin nga bakola ebintu bino wammanga bajjanga ne batta abantu ba prominent figures bannabyabufuzi bannaddiini okubba banka n'okudistabilizinga eggwanga n'okubuza ebyetagisibwa okwonona gavumenti yami bakikola bulungi nnyo nga bategana ebomu zebakola olwaleero okutega bomu 7 yakutandika mu 97 okutigumbula bannayuganda mu ngeri eyokwekweka bakutandika mu 98 nakati okwefula nti abantu balooza musimusi kubanga yatta n'awambala omulambo n'aguziika kubanga abayagala babuzaabuza yatandika okutega bomu nga wafronasa mu 197 kubanga teyafuge kwa kamini wa dewich n'agenda e tanzania mu 7 mu 198 n'akozesa ekibiina kya national resistance army ekyabayeekira ne batandika okutega bomu n'okudisabalizinga gavumenti ezaaliko n'okutta bannayuganda mu bitundu bya luweero nakati bakyatta era nga bateganga bomu n'okubba banka nakati bakyakikola mu lukumi lwenda oba nkumi bbiri museveni y'omu akozesa ebibiina bino wammanga kubanga yamanya bw'atama na bibiina bino tagenda kukola neyeeterawo iso ekitali mu mateeka sema tekiri mu mateeka ne sfc tekiri mu mateeka bino ebibiina bino ebisatu byebyabatujju these three organization they are not anywhere in the constitution but they feed on the taxpayers money and their duties is to stabilize uganda so that museveni can stay in power for long and they are the responsible for the bombing of Uganda or the bombing of the capital city. Not Al-Shabaab, not ADF. Remember, ADF also is owned by Museven and it's a registered entry in his mustard seed book of camouflaging. Is the one behind Connie Joseph, who terrorized the northern Uganda almost for 25 years. He's behind the late, the late Alice Lakwena, who is not known even his siblings or his family, they're nowhere to be seen. So don't joke with this gentleman. He's good at camouflaging. So all those bombs which exploded in Kampala and the other suburbs of, the, of, of Kampala, don't be fooled and don't be like Museveni is behind of those bombs through using his own manufacturing entities, that is the International Security Organization, ISO, CMY, and SFC. There is nowhere in the world terrorist can move with identification. There is no anywhere in the world a terrorist can come and explode the bomb in an open space nowhere. Uganda as a country, and in particular in Kampala, the capital city, is among the crowded cities in Eastern Central Africa. How dare you say that the terrorists went to the open spaces at the Kampala police station and the Parliament Avenue? How dare you lie to people? We tuina tax park, tuina malls, tuina bisari ompira, tuina bichimunoga monsaji agenze na kuwa kusipiesi nga nabe, kugamba, people stop being being, being fooled kati okulaga nti bano abasajja bafu mbawulidde omusajja agent eyafiira mu boom amanya ge yeagaba antony force number eri 33340 eyo entandikwa ya bomu kati bwemanga ono agent yatukira mu bus bamutta supervisi wa supervisi yamutta ate kati bano nenze mu maaso okwongeza ku information gye nabawadde ey'oku blackmailing a nope waliwo waliwo power struggle mu state house wetwogerera essaawa zino ye ngaomuntu ayagala kivaamu naye atasobola kivaamu muhoozi abantu bamwagala oli omutunzi w'ebiwolo n'ebibumba abantu bamwagala kati waliwo obuzibu naye nga ye agamba muhoozi alina okufuga egwanga kitajja kusoboka m23 nayo ente ya m7 era naye teralizinga kongo ku sente z'omuwa omusolo wotogerere sawa zino nabagambye nti bana basajja batwala batwala batwala ataiza nupo muri okofira uniform weapon identification already ziri Congo nchidam uniform za nupu omuli okofira ne card ziri Congo atenga nsayininge ko omukono gwa Robert Chagulanyi center mu bwe munawuli anti bakutta abantu abasira nga basse era batadde ku international medias ngaba playing nti Chagulanyi abadde abafandinga n'ebintu ebyo bino mutegere butegeezi kye kigenda maaso era mukitegere bulungi nnyo enanga ne bano temuddamu kulimba ggwanga musirike busirisi kubanga kyemukola kyabulabe nnyo eggwanga mulifudde ekizibu abasiramu bafuukidde olukokobe ate nga mulowooza nti ensi ensi tebalaba ensi ebalaba ebintu bino saasadakika 13 ndoddewo nnyo ndoza nja kubaddira olulala nja kubaddira olulala mbawo information enakati right now njagala kukola kye tuyita summary bwobufunze amawulire amalanja gaba olunakulwa kuba sagala gaba wamangi ekisookera ddala njala kusaba n'obuwombefu bannayuganda munajje muli mu diaspora mulowooze nnyo ku nsi yamu okulowooza ensimbi ensimbi tezina kyezigenda tuyamba mulowooze nnyo ku baana bamwe bagenda okuddawo mulowooze nnyo nga tonnalya mu munnolukwe lowooza nnyo singa ensi ezikulaakulanye gy'oli zaali zikola ebikolwa byemukola zandibadde bwe ziri ekyo ekisooka ekyokubiri mulowooze nnyo ku bantu abatufuga nti si bannayuganda otuuka otya okunoonya n'okola okulunoonya lumbwe bamutte naye ngaomusajja akuwadde oda si munnayuganda ne mugenda mutundeesa abantu basatu mwagenda e china ng'ensi eraba paliamenti mugitegeezezza museveni wayiika windows nogenda echina osaininga endagaano nga paliamenti temanyi tomanyi luchina this is to remind you mujjukire mbazzayo katono freshback china ng'etandikiriza okwagala okutuma amiramu amagi yasooka negamba nti esindise eyaliko chief justice wa uganda batika atuleebe emututte china emuwadde omulimu okubeera omu kubebuzibwako mu mateeka kumbe ono yali agenze kutunula mu ndagaano ensi uganda engeri gyebagenda gitundamu n'okuba nti yomu kubagenda okuba nga bayimira wakati wa china ne uganda batika atuleebe mujjukire bulungi mwenna abalina obwongo batika atuleebe kyamutwale china kwali kukola bintu bya museveni bino era akyali ofe mu not mistaken mukujjo nga yakoma mu uganda olugero gye lutandikira oyo bwamala okgenda genetika embabazi eyakoma mu sinnya tu n'agamba mu sirabasi yeganda tugenda teekamu olucyina kino kye baakola okuteeka olucyina mu sirabasi baali batupulepeyalinga nti ensi bagenda gitwala batwagiguza naye okubayambaku okutambuza ebintu byabwe bannayuganda balina okusoma olucyina njala kubuuza genetika embabazi nsiki jiwalola dieko ngesomesa olimi olugira mo national syllabus yense ngate mwai na chigendwa ntensi mwaju walyo you knew exactly what you were doing at first you send the former chief justice back to labor to china to finalize all the agreements between uganda and china to sell off our properties nobody knew about that that gentleman who was employed by the china government on behalf of UN Museven as a blocker to sell that our nation. From there and then, your wife, Janet Kembabazi, she came out publicly, she told the Uganda National Education Examination Board that the Chinese language must be put in the syllabus, or must be taught in all levels in Uganda education system. Why? From then, then, you chased away all Ugandan fishermen on Lake Victoria and other rivers in Uganda to, to pave a way for all Chinese to start fishing in specific areas. Nobody knew about that. You went on, you made agreements, which agreement three of you seven nothing he knows about the chinese language samu kutesa the chief mafia he knows he knows nothing about the chinese language janet kataha seven the senior to drop out you know nothing about chinese language and about all those agreements you didn't knew what was hidden in those agreements right now you are leaping what you saw because you didn't read the agreement properly Oh, carefully. Right now, the Chinese, Chinese government or Chinese companies, they are still demanding more of our properties, including the border posts of Marabalibusia, because they need to collect more money so that they can re, they can refund you can refund they can get their money which they lent to you. to prove you that Museveni, you a good liar and a good camouflage. You went on telling the Chinese embassy and the Chinese government to write a document which clarifies that they are not the one in control of inter Entebbe eh, International Airport. And you publish that document on, on national medias in Uganda. It was a big lie. Entebbe Airport was sold off or was taken by the Chinese in the disguise of, of pretend that we don't know. We know. Kayunga soon is going. Maraba Post is going. Busia Post is going and the other parts or other financial sectors are still going to be handed to Chinese government. That's the reason. Uh, that's the reason as why your wife told the Minister of Education that all oh, Ugandans must study the Chinese language because he knew that as time goes on, the Chinese they will take over the country. But if we can ask, who authorized you to sign those agreements? And where is that money? Njara kubuza matayo kasaija, oba matia kashaija, ajamo pali medona kusuni kusuni kevinyo. Mbu ekonome ya Uganda is stable, ngabo joyo gera. yogera. nga nesente zisasula abakozi ba gavumenti eziriiwo njagala ombuulire lunaku ki paliamenti lwe yateesa neathorize ngaogenda okujja sente e china lunaku ki in the courts of justice twalonda robert kyagulanyi sentamu ngaomukulembeze weggwanga results ezava mu bulutuzirina mmwe abasayininga eddagaano ezo mwazisayininga mubukyamu kubanga temuli bakulembeze balonde so endagaano ezo mwali sayininga mukyamu sente mujja zisasulanga mwe mukenyini era mmwe abachina this is to inform the chinese government please you made a mistake to lend museveni money as an individual because we had election at the beginning of this year we ugandans elected robert chagulanyi sentam as our next president so whatever agreement you agreed between you and museveni is narrow and avoid. We have all the results of the previous previous election that that Robert Chapman set up is the president of Uganda. If you have those documents without any sign of Robert Chapman sent them on those loans, money yani a mie kubanga tuja gena mokoti tuuze akachiko kubiyo kulona liye wangu na Robert Chapman sent them Museveni ya signing angani sente za atwala zitwala angani. Senta, Nchidam, the Chinese government, you made a mistake. We are not going to pay that money. And we are not willing to pay because you made a mistake. You agreed with the mafia, a foreigner, a refugee, but you made a mistake. And it might be that you made a, you made a loss. We are Ugandans. We are tired of being led by the foreigners who don't care about our country. They care about themselves. You made a mistake of giving Museveni uh, the money because he's not the eligible president of Republic of Uganda. The eligible president of Uganda is Robert Kyagulanyi Sentamu. It is on the record. We shall go to the courts of law after the fall of that government and we will answer the questions. The end of the day, each and every loan you gave or you lent to seven as a person, you regret the day you signed those agreements. For us, we are not accepting that foolery. tetugenda kukkiriza nonsense nga mmaliriza abantu abazanya katemba ne museveni mu bintu ebyo byokwerinda n'ebintu byobulamu lekeraawo bannabyabufuzi kirabeka bannabyabufuzi abantu abalona mwavaako mwagenda kukiikira bitundu byammwe byakyama bame ba paliamenti abali mu uganda enamba esinga obungi mwagenda kukiikira bitundu byammwe byabyama so si balowozi bammwe bwe mufuna sente mugenda mu loogi mugenda muziwooteeri kugula mamotoka na kuchakaza bakazi ba mwesosi wa na Uganda wotogerere sawa zino enambe sili ebunje ba bamba parliament tebasobola kuva wado okwa dressinga ensobi ezigenda maso mu gwanga njagala muve mu wakanete mwagira kuchikira bitundu bya mbya chama let me change this statement to, to, to english 80% of all elected members of parliaments in Ugandan parliament They have forgotten that they were elected by the people or their voters. They went there to, to, to represent their private parts and they are enjoying the taxpayers' money. There are so many lot of catastrophes which are taking place in Uganda, but nobody is talking because they were paid to keep quiet. You went there to represent your private parts and you are enjoying right now. There are so many Ugandans who are rotting jail. The judicial system is corrupt. Police is corrupt. Everyone is corrupt to the extent that Museveni he had reached to the extent of corrupting even the families of those whom he had whom he had killed. As we speak right now, the late Sheikh Chilev, his entire family is suffering in torture chambers. And the man is busy placing the family to accept that Sheikh Chilev was a rebel leader and is affiliated to Nupu. His young daughters, they were all left in those torture chambers, and I was informed. Madame Anita Among, Anita Among, the deputy, the deputy speaker of the Parliament of Republic of Uganda. Madam, I ask you, oh, I request you kindly, please, We've seen a lot of people playing more dangerous games than you, madam. I'm going to start investigating the history about you and the, all the data games you are dealing with. I know you are among the side dishes of Yosef Habrot Abesura Side of characters. That's why you talk. That's why you don't care. That's why you move like queen. Madam, let me tell you one thing. Talking like a queen because Museveni slept with you, it won't, it won't spare you. Remember, Museveni uses you. At the end of the day, he dumps you. As we speak right now, you are a game changer, I know. You are doing a lot of atrocities, atrocities You are financing a lot of dangerous games in Kampala and Uganda. Recently witnessed during the campaign times, we are given a lot of money, in billions, and you display that money in another part of Uganda, in your constituents. Right now, you are the one who meets all those people who are going to play that games. in Uganda. Because at one time, or oh, you sleep, stay, you sleep, you're still sleeping with M7. I don't know, but the information which I have that you are among the side dishes of seven, You are using your private parts to terrorize Ugandans because Museveni knows you, that you are so sweet. Nyabo, we've seen a lot. You've, we've seen a lot and we suffered a lot. How many knickers you, do you put on when you're coming to the parliament? How many dresses you put on when you're coming you, you, you put on when you're coming to the parliament? Just one. Be very careful. Be very careful, Madam Anita, among the deputy speaker. We know that a big number of all MPs, they went there to enjoy, to satisfy their, their, their, their private parts, not to represent Ugandans who voted them. But this is the last warning. Ugandans are watching. And this message is dedicated to all NUP MPs who were bribed to keep quiet. Voters are watching. My last message to the President of the Republic of Uganda, the elected President Robert Chagulanyi Sentam. Mr. President, with due respect, you've witnessed a lot of catastrophe in the national unity platform home and away. So many people betrayed you, including the MPs betrayed you. I beg you kindly that please with immediate effect you need to act according to what I'm witnessing. You need to make a reshuffle to the leadership of the National Unity Platform from the top up to the bottom. You need to make a reshuffle from the leadership, from the diaspora leadership. And before you make that reshuffle, please intervene in all wrangles, or with all in all wrangles, or in misagreement amongst the leaders in diaspora. It destroys our party. And in particular, you should inform those leaders in diaspora that they are there, that they are leading people, not animals. If the people whom they lead, they accept that they don't want you, please sit down. We must be examples. Leaders are examples to the people whom they lead. But if a leader behave awkward, what do you represent? So, Mr. Robert Chagulanyi Sentamu, I beg you kindly please reshuffle the leadership of National Unity Platform from the party up to the diaspora. Otherwise, we have a lot, we have a lot, and we've seen a lot. Museveni, he had spent billions of money to destroy national unity platform, but we are still exist but if you don't act with immediate effect don't regret and you witnessed a lot of political parties the way how they've scrambled them so we don't want to be there witnessing the scramble of national unity platform you need to act with immediate effect and you too, you must listen to the request, oh, to the cry of your supporters worldwide. Leaders, they ever listen to, their, to the people they lead. And you should allow people to approach you or to reach you because they have a lot of information. The moment you hide, the moment you hide yourself from those people, that means you will not get information from the people whom you lead Please, Mr. President Robert Chagulanyi Sentamu, you need to reshuffle. Nope. You need to reshuffle. Nope. And you need to reshuffle the diaspora leadership with immediate effect because the thing is rotting and it's still, ro- it's still rotting. tulinambe ba paliament abawera makumi ataano essaawa zino bandibadde bawandiika dda mubitongole byensi yonna ngaabaana baffe bonna abavundira mumakomera baavaayo dda no one is caring about those people nze igot chance mwanwanira baasobola naye eriy abaana batamanyikiddwa that is what i'm talking about there are so many unknown people who are suffering But these members of parliament, they are quiet. And there are some people who are not in the jail who are there helping them, placing, looking for vote, looking for votes. Who did who, who made campaign for them to be where to be where they are right now, but they are quiet. Please, Mr. President, ekibiina kya national unity platform kisaana kuddamu kuyiwa obukulembeze bwonna buyiwe bwomala obuyiwa oddemu diaspora naye ojeere bwomala ojeera kitegeeza museveni oba omukubi omuggo naye bwoleka obugulumba obulivwo n'abantu nga balina komplensi zaabwe kitegeeza totutte buvunanyizibwa ngaomukulembeze omukulembeze awuliriza abantu abamufu abantu bakulembera ate olwokuba nti historia webiina mu uganda museveni abiyingira museveni ayingidde mu nuupu kati waliwo abaana abali bitamidde okukolera abakukolera ekibira kya nuupu nze kyovaolaba nabagamba sirina kifo kyenjagala mu bukulembeze bona kubanga ebigambo byenjogera bimala okurepresentinga abantu bonna mu nsi yonna mu uganda yonna seetaaga kintu kirala kyonna obuwangazi bwa nuupu ye decision making ya robert kyagulanyi centam okusanawo kwa nuupu ye delay of making decision nkiddamu obuwangazi bwa NUP ye decision ya Robert Chagwanyi sentamo jalina okukola okusana okwa NUP kwe kuwaawo okuteeka ebisalwawo mu nkola mu kibiina kya NUP linda kiggweyo afumita mukira ataali okutambulira ku sibira y'amenvu saagala tudde mu ssenga vangavuddemu ebyokulabirako bingi tekibiina kya ebiina byonna ebiro ebibaddewo byonna bifa kintu kyekimu temuseveni abiyingiramu kati ngaffe abaliwo basobola okwogera tukubuulira amazima gakaawa ekibiina ddamu okiwe olonde obukulembeze obujja abantu bagenda kufuna ebibasiza n'okutegeera kyekigenda mu maaso right now we don't know where we are heading because all the mps they betrayed us they betrayed the, the voters they are then parliament joying satisfy their uh, sexual, uh, sexual their private parts. They are there satisfy their sexual or their private parts. They don't care about the voters. They don't care. Mr. Robert said that, Mr. President, I humbly request you, please, decision making is the, is, the key factor. The more you delay to take action, the more the party is going to decline or is going to be is going to be scrambled by the dictator Museveni. He had spent billions of money. And the reason as to why NUP still exists is because NUP is loved by its supporters. And you should listen to the supporters. Let me tell you, there is no any party which can which can stay in place without supporters it's good that you've witnessed the day you started the campaign the day you went again to Mbari and the northern part of Uganda people are still loving you and people they still love Nope but there are some problems in Nope you need to to sort of before it's too late Mr. President, thank you very much to listen to me. And I thank, I thank all Ugandans for loving me and fighting for my rights. And I myself am committed that I will still do exactly what I'm doing to pay you back. Where will I be without you? Thank you very much. May God bless Ugandans. Stay blessed. I'm not fighting anyone and I would not blame anyone. Even though some of them, they betrayed me, I don't care. I just keep on saying that you are not the problem. The problem is Museveni, who infiltrates you, who changed your minds from the real reality to dark side, but you should reset your mind before it's too late. We are all Ugandans. This man soon, soon is going. We are going to stay together, no matter what. Soon Museveni is leaving the country. We Ugandans, we are going to stay there as Ugandans. There is no need of fighting each other. There is no need of blackmailing each other. There is no need of betraying each other. Although we have mis misunderstanding, but ever we must sit and we resolve these problems. Museveni is the problem of Uganda, not Robert Chagulanyi Musetabu, not me. We elected members of parliament to help us, but they have betrayed us. The man whom we fighting to get out of the country is organized. We must be organized too. If we divide ourselves, that means it's like we are supporting Museven. The more we fight each other, it's like we are supporting Museven. The man is in power for 36 years. Aina sente, aina mundu, aina makomera, aina bulichimu. fabarwana abagala omujja kati nga twerwanyisa tulina ki we must come together to dissolving problems of differences of faith ate tufune ensonyi message esembayo abakulembeze ba loop mufune ku nsonyi twagala kubeera kyakulabirako ekisinga ebiina ebirala nti omukulembeze bw'ofuna ensonyi kitegeeza b'okulembera bagenda tutegeera nti oli mukulembeze ensi ezikulakulana omuntu bamukomplainingako odde ebbali abala ne batekinga over and so many times people in developed, in developed countries leaders if their supporters or the people who elected them they complain about them they resign and they step aside and others takes, takes over but in uganda someone makes a mistake he doesn't want to be, he doesn't want to be informed that please you made a mistake no The only thing they do is just to make sure that he or she divides those people so that they can stay on. That system must stop, please. We must behave like mature people. I know mistake, mistake, mistakes are for human, but we must reserve and we must respect each other. Kino chivagamba. okulembeze mwenna muwulire ku nsonyi bwe bagamba nti kino kikyamu kitegere kikyamu ate uliriza akugambye athe bwe tutafuna kuswala kijja sigala nga twerwanyisa gwe tulwanyisa atudde fe bamulwanyisa ate tweyuzaamu tebikola tulina kusigala nga tulwamu kyenvudde mbagambye sirina gwe nninda kuvuma kulwana oba kwogenda bafuukule its up to them njagala ensi yange njagala bannauganda bambeereddewo nange nno babeererawo ate kino nkikugamba museveni njagala okiwulire era kino jala kijja bannayuganda nga nfundikira katonda ntaddewo okubeerawo yajja okunkuuma olunaku lwali yagala okuntwala ajja kuntwala sigenda kutirira nsi yange this is my constitutional right to speak the truth you've been lying to ugandans almost for 50 years you, you've been come afraid nobody knew you We are in the country, even the people you lead, they don't know the, the real you. Recently, when I forced you, you came out. You tell the nation the true names of you that you are Haburwa. How dare you? For, 30, for almost 36 years, nobody knew your real names that you were Tibahaburwa. And the people, people, all Ugandans kept quiet. So that means the Omusajja atufuga tetumumanyi. Museveni is the problem of Uganda, not Robert Chagulanyi Sentamu, not, not, who, not, not me, me, I'm not a problem. So teba kusindika kujia kumbega, I'm not a problem. Teba kusindika kuwa kutaja buwa, I'm not the problem. Utoondi ya mulu kwa, I'm not the problem. Museveni is the problem. Museveni wakua kutuwa ngo jabu mpabudizo umuwe, muwe muwe muwe muzuku uwe, so sinze. I'm not the problem because I'm, I'm speaking the truth. If you are sent to spy on me, if you are sent to kill me, please, I'm not the problem. The problem is Museven. If you want to witness, let Museven die. Even for 30 minutes, you will, see, you will witness that I'm not the problem. Siri chizibu jamuli. E chizibu ya Museven. Robert Chagulani, si chizibu chamwe. E chizibu ya Museven. Teba kuwa butuwa, teba kuwa sede bojobe geru mbiyo. Sima yungu liye mwuru kumala bisera. Wabati na mauri ya bali mi Uganda bali ku TV. ekintu kyokola bakuwadde emitwalo kumi emitwalo asatu miliyoni ogyovumerumbu yomwono nerinnya kubanga oyagala kuyisawo kintu kya museveni oli bwati bwakola kwekiruta okulya ejja okwesubya omuwula ebintu bingi ebijja mumaaso nze semanyi namwe temumanyi hunyumi tewali yalya mmanyi kati bwenva mubantu nendya sente za museveni bankoze ekive satirigo sijja zirya tasirizirya ebigambo byogeddwa bingi naye ekigambo tekikutula gumba mu keep on talking nja kujja mbabuulira amazima gwe tv presenter munnamawulire gwe munnabyabufuzi omusirikale wa poliisi mbega webasindika otterumbuye otekyagulanyi okole kyona the end of the day olina abaana abaana bagenda kuzaala baana bannaabwe olibagamba kinga ensi esaanawo nti babulidde open gwe kubasingise mu ttake ojonzi tumpobutuwa yuwa wasting a lot of time yesu nabbi isa yagamba kitange saasira abo abakoze ekintu kino kubanga kyebakola tebakimayi they don't know what they are doing of those people who betrayed me they don't know what they were doing because they were helping me to take off our country to hand over the country to china so i don't blame you i blame museveni and his entire family So don't be there and you are sent to look for Mufurumbia to poison him. Please, you are wasting a lot of time. Don't there. I'm not the problem of Uganda. It's Museven the problem of Uganda, not me. I'm just a mere speaker. If the information I'm giving is wrong, Why is it that the government is looking for me? Why is it that day I was arrested? Everyone jubilated in the government, but the end of the day, they didn't get me, they didn't get, get me. And this is to inform Yoseri Tibahabura Utaba Isula, the son of Karekez. If true that I committed some crimes, as you say that I committed 15 cases, During the UN agreements, UN introducing international police that is Interpol, whereby if any person or a particular person in either country, he committed crimes against humanity, the government of that particular that particular that, that particular country they file a case and the evidence and they present that evidence to international police, which is in the law. Please, if I committed atrocities as you say, please let the Interpol look for me and I will present myself, but not in your government. Because you have nothing to tell me. Tolina. Chichi che narinjo gede chitabaddewo. Chichi che narinjo gede deo. bwemba njogera mazima lwaki munoonya bwemba njogera bikyamu lwaki munoonya bwemba njogera mazima lwaki munoonya mukama asse emikono gye ku ggwayinga uganda mukama asse emikono gye ku bannayuganda mwenna bali mu diaspora mukama asse emikono gye ku baana abato abali mu uganda abayita mu buzibu bwebatandibale tebayitamu essaawa zino tusaba mukama otukuumire abantu baffe ab'omugaso muno we muli bannaddiini muno we muli abakulembeze ku ntikko ya byonna otukuumire maaso moogi ssaabasajja kabaka lonandimwena mutubi wokubiri otukumira robert kyagulanyi sentamu otukumira abanaddiini bonna ne bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka era mukama nkusaba otuyamba oggula obwongo ba bannayuganda bakyebase nga balowoleza mu busente obutono okulyejja okwesigamuula mukama nsaba ozuukuse bannayuganda bonna gye bali bajjukire nti okubonaabona kwabaana ba isirairi kwabalaga ebintu bingi yensonga lwaki bagazi yeggwanga libalirwanirira teri nsi eteekaluka ku isirairi neesaksidinga bwekyo bannayuganda buli omu waali nkusaba okugula amaaso ge olumbu ye si kizibu lumbu ye mwogezi nga musa bwe yali ayogerera abaki abaana ba isirayiri n'abajja mu egypti n'abasomosa omugga n'abatuusa mu nsi yabwe ensuubize bwatyo kyagulanyi n'abantu abo abasobola okuvaayo okwogera gwe mulimu gwe bakola tetulina kizibu mukama nkusaba otwale obuvunanyizibwa okuba buli mwana wa uganda akyalimu empeka emera omuwe obuvumu n'obuvunanyizibwa okwogera okwogera ddembe lyabwe bange eryatuwa mu ssemateeka okutiisibwatiisibwa okukuba kulaga sayini eziraga nti abatutiisa bakola bikyamu bwoba okola ekituufu kyekyo kutiisatiisiza omuntu bwoba okola ekikyamu lwakyotta omuntu constitution egamba nti kooti yessemateeka yeyina okusaddawo omuntu okufa so siggwe muntu agamba nti gundi afe nolwensonga ebikolwa byokutta abasiramu oggwanga bikome basajja bakatonda baddu ba allah tebalina kizibu olwokuba nti bo batwala obuvunanyizibwa okubuulira amazima n'okwogera ekituufu yensonga lwaki bafa mukama tukusaba otuyambe nga bwewajja abaana ba isirayiri egypt nobasomesa nobatuusa mu nsi ensuubize tuyambe bannayuganda bagule amaaso bategere ntuli ku kizibu kyekimu abaisirayiri kye bali mu egypt kyetulimu watuleetera sitaani ku nsi kuno ali mu ggwanga erya uganda ali n'abazzukulu omuli n'abaana bamuhoozi muhoozi, muhoozi omuli sitaani era gwambuuza nti sitaani yaleka abaana ku nsi sitaani teyazaala sitaani yazaala sitaani yazaala omwana gwe bayita yosefu tabasira mutabana wakalekezi nsanga bisibe n'omwana nazzukusa muhozi kanyerugaba nazzukusa natasha nazzukuza dayana buli kimu n'akikola kati kye sitaani ali ku nsi atumala omukama tuyambe nga bwewayita mu kiro ng'ogenda okusomosa abaana ba isirayiri n'olagira abaana b'obulenzi bonna mu ggwanga eriya egypti okubanga tebaazukako olunaku tuyambe mukama mu kintu kyekimu ensekere ku macyanga famiry yamutabani eh, eh, wa sitaani yosefu tabasmutani wakalekezi yonna ezikiridde kubanga kino kikolimu eri eggwanga lya uganda kino kikolimu eri ssemazinga wa africa kino kikolimu eri obulamu bw'abantu bwewateeka ku nsi mukama nga bwogamba nti bwewa omuntu obuyinza tomukkiriza bwomuwa omuntu obulamu tomukkiriza muntu yina kumujjako okujjako ggwe naye tuyambe sitaani gwe watulekera ku nsi omututwalire kubanga bannayuganda baagala ensi yabwe ku lwa katonda n'ensi yange mukama bankumi natakumira mpeera sina kinyiza basasula okujjaku basabira n'okwesabira byonna mbisabe nga mpita mulimu yesu kristo wange ndalabule bino bino emirembe mukama abankumi tusinkane ku sande mu bimuli mbulanga emmengo nkiddamu tusinkane ku sande mu bimuli mbulanga emmengo naye nga nfundikira tulwengawo okutwala ebigambo byebantu byboogera ate tulwengawo okusalira mu busungu twetegerezenga nyo ebigambo byetwogera